Ā, ko taku ingoa ko, ko, ko Witi Ashby. I tupu mai au i roto o ngā whenua o Ngāti Hine, rā rā te panekoti a taku nei krani. Ā, taku marae ko, ko Motatau, taku maunga ko Motatau. Ā, ā, Ko Ngāti Hine, ko Hineamarui te tupuna, ko Ngāti Hine te hapu iwi, ko Ngāpuhi nui tonu. E, koe wēnei ngā, koe wēnei ngā kōrero a, ki a rātou. Kia kaha rātou ki te, pēnā mea mai ana ngā rata, ā, pēnā he, he rangatahi, pēnā he kaumātua, aharai. Pēnā mea mai nā ngā rata, ā, e pā nei koe ki tēnei mate. Ā, ki te whakarongo koe ki tō, ki, ki, ki tō, ki tō rata. Pēnā, he hanga māuiui ana a koe. Haere atu koe ki te rata. Kau e waihio Kau e waihio pena tata koe te mate. Haere koe ki te rata Haere koe ki te kōrero ki te rata Me atu koe ki te rata e hē mamae ana konei He, he, he pārei tahi mate ki taku, taku waewae E kau kē taku nei hine ngaro e, e mea ana E aha ake te mate Haere ki tō rata Haere atu ki te, ki wō, ki tō whānau. Kōrero koe ki tō whānau, ā, he pāna koe ki tahi mea ki tō ngākau, o, ki tō tinana. Koia waiho ki a koe anake te kōrero. Kore, kore e rongoā pēnei e whākina ai koe ki a koe ake. Haere koe ki te pātai. Haere koe ki te. Ā, haere koe ki te rapua e rongoā māu. Ā, pēnei he rongoā, ā, pēnei he rongoā Māori, haere. I ngā wā i mua, koe wēnā ngā, ā, ā, ngā, ngā, ngā rongoā i ngā wā i mua. Ā, ka rimu. Ā, ki ahau nei nā kō tahi rongoā, mea mai nā taku teina ki ahau ke, ke, ke, ke haere au ki reira ki te tiki, ā, ko wareware ake au i aha ake te ingoa nei. Engari, pēnā koe tēnā, haere koe ki te tiki. Engari, taku nei kōrero, rongo koe ki tō rata. Pēnā mea mai nā tō rata, haere koe ki, ki konei, ki te, ki te, ki, ki tahi whare, ki te titiro, peha ana tō ngākau, haere koe. Kau e haere, kau e, kau e, kau e, e, e, e, whāki mai nei ngā kōrero ki roto tō taringa, ka puta mai ki te rata. No, haere. Pena mea mai ana te rata, koe tēnei. A koe tēnei te taku nei kōrero ki, ki a rātou, ki wā tātou nei taitama tāne, puta anō ki ngā koroua, Ā, puta ana, puta ana. Ora.